сана сезімін өзгертсін қазақша өзгертсін барлығын сонда ғана біз сыйлаймыз сезім қаланың тұрғындары өткенде мен жаза қойғым қа ватсап желісі бойынша арасында бар анау э, шәуілдеп иә шәуілдегі иттер ұқсап ұрысқақ қатындар